I am so high, I can almost touch the sky. Ha pasado tanto tiempo, pero me sigo sintiendo el nuevo del salón, el chico solitario del recreo. Terminar es un nuevo comienzo y digo lo que siento, sigo lo que pienso y voy por lo que creo. Duele tanto pensar sobre lo que va a pasar pero puedo resistir. Mis alas rotas y aún así puedo volar. Si voy a bajar será porque deje de escribir. Fanático de mis propias ideas, soy un lunático comprobado cuando mi mente crea. Triste como un perro abandonado, me siento ahogado, perdido en el Atlántico y solo soy yo el que rema. Me convertí en catedrático de tantos errores. Mi paso errático, cuidadoso de mis temores. Lo siento, diablo, si no firmo tu contrato, que mi alma está dispuesta a quedarse en las canciones. Para dejarlo tengo varias razones En cambio para seguir tengo muy poco la práctica me hizo reconocer a los traidores Pues hay que saber aprovechar esas derrotas Bien jugado Nacho, ya me lo han dicho Acostumbrado siempre supe mover mis piezas Saboré mejor mi victoria estando en el piso Quise jugar su juego y salí con la cabeza completa Por más que los mirara y tanto los quería Cada mañana nuevamente sus labios me decían Que si me acercaba nunca podría alejarme Para su mala suerte siempre me ha gustado arriesgarme Soporté tus palabras cortantes al sin heridas Tu par de pupilas golpeaban con fuerza desmedida Adicto a mis líneas, le veo tan y la pienso tanto Me pone colocado por mi mira perdida por mi mirada perdida Te juro que verla me da un cachito de vida Que dependía de un hilo que estaba por ser cortado Pero me salvaste y ahora soy tu juguete de trapo Vacío por dentro del exterior un poco manchado Botones en mis ojos, boca cocida y desgastado No puedo rapear pero igual no me planeaba ser rico Y aunque no soy tu muñeco vudú me convertiste en acerico